Hei, uite, azi vreau să-ți improvizez despre a bloca. Despre a bloca pe Facebook, mai <laughs> exact, pentru că eu astăzi am blocat o doamnă care, cred că numai doamnă nu era, vorbea foarte urât. Uh, am blocat-o mult de tot prin mesaj privat să nu mai vorbească atât de urât și că nu văd niciun motiv pentru care să vorbească atât de urât și mi-a vorbit și mai urât și mai urât. Era erau niște păreri uh, despre faptul că eu personal am avut o părere despre refugiați și așa mai departe, ne lezând pe nimeni și ne făcând nimănui vreun rău și ne jignind pe nimeni. Eu nu înțeleg de ce uh, omul, ca să nu zic românul, omul în general uh, nu știe să-și susțină părerea fără să jignească pe celălalt. N-am, n-am înțeles niciodată lucrul ăsta. Uh, a bloca pentru mine uh, înseamnă a nu-l lăsa pe celălalt să arunce gunoiul la mine în casă, la mine pe fereastră. Al bloca să îl arunce la coșul de gunoi, nu la mine. Pentru tine ce înseamnă a bloca? Ceau!